selalu menusuk jantung melukaiku Mungkin ku mau memaafkanmu kembali Demi cinta yang ada di hatiku Meloloskanmu dari kata bisa Mungkin sang fajar Bentang sayap-sayap burung patah Menyaksikan kita berseteru Selalu tak pernah damai Mungkin cintaku Terlalu kuat dan menutupi Jiwa yang dendam akan kerasmu sehingga kita bersama mungkin mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku meloloskanmu dari kata pisah mungkin sang fajar Dan sayap-sayap burung patah Menyaksikan kita berseteru Selalu tak pernah damai Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi Jiwa yang dendam akan kerasmu sehingga kita bersama mungkin seteru Selalu tak pernah damai Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi Jiwa yang dendam akan kerasmu Sehingga kita bersama Tinggallah di sini ku sendiri Ku merasakan sesuatu Yang telah hilang di dalam hidupku Dalam lubuk hatiku Ku yakin kau pun sebenarnya tak Inginkan lepas dariku Tahukah kau kini ku terluka Bantu aku membencimu Ku terlalu mencintaimu dicintai kekasihmu Ini tak adil bagiku Hilanglah gambar tinggallah hampa Bantu aku membencimu Ku terlalu mencintai dirimu itu berarti untuk kau pergi Tinggallah di sini ku sendiri Ku merasakan sesuatu Yang telah hilang dari ingatanku here come the Thank you. terjadi Karena ku yakin ada jawabnya Andai ku bisa merubah semua Hingga tiada orang terluka Tapi tak mungkin Ku tak berdaya Hanya yakin menunggu Begitu banyak cerita Ada suka, ada duka Cinta yang ingin ku tulis Bukanlah cinta biasa Buat keyakinan beza Allah pun tak sama Ku tak ingin biar ragu Mengapa mereka selalu bertanya Cintaku bukan di atas kertas Cintaku getarannya sama Tak perlu dipaksa Tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya Andai ku bisa berubah semua Hingga tiada orang terluka Tapi tak mungkin Ku tak berdaya Hanya yakin menunggu Jawabnya Janji terikat setia bisa merubah segala Mungkin dia akan berlalu Ku tak mau mereka tertawa Diriku hanya insan biasa Miliki naluri yang sama Tak ingin berpaling Tak ingin berganti Jiwaku sering saja berkata Andai ku mampu semula Ku pasti tiada yang curiga Kasihkan hati tiada terduga Hanya yakin menunggu jawaban hmm? Cintaku getaran yang sama Tak perlu dipaksa Tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa berubah semua Hingga tiada orang terluka Tapi tak mungkin Ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama, tak ingin berpaling, tak ingin berganti. Jiwaku sering saja berkata Andai ku mampu ulang semula Ku pasti tiada yang curiga Kasihkan hari tiada terduga Hanya yakin menunggu jawaban. perasaanku Mungkin ingin bertemu masih ada Ingin memeluk masih ada Saya yakin kita bisa Kau telah memilihnya Mungkin saat hatiku masih sayang Salah ku memutus cinta dan kini ku menyesal rindu hanya di dalam hati Andaikan aku tak terkesan, memutuskan karena ego hati ini akan begini Setiap ingat dirimu Rasanya ingin kembali Mungkin ingin bertemu masih ada Ingin memeluk masih ada Saya kini tak bisa Kau telah memilihnya saat hatiku masih sayang Setelah ku cinta Dan kini ku menyesal Rindu hanya di dalam hati Ingin memutar waktu bisa berpaling lagi Begitu juga aku jauh di relung hati Sungguh aku berpinta cinta Yeah. cinta ya kerasa juga nih lagu aku cuma bisa berharap semoga kita bisa menua bersama cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu Ah kamu di hatiku yang mampu mengertiku Menjadikan diriku yang lebih baik Aku menyayangi kamu Kamu selalu setia menemani diriku Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan Saling menyakiti dan hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersama Menua bersamamu, semoga saja. hujan menghapus jejakmu lupa Pernah aku jatuh hati Padamu sepenuh hati Hidup pun akan ku beri Apapun yang kau lakui Tapi tak pernah ku bermimpi Kau tinggalkan aku pergi Tanpa tahu rasa ini Ingin rasaku membenci Tiba-tiba kamu datang Saat kau telah dengan dia Semakin hancur hatiku Jangan datang lagi cinta Bagaimana aku bisa lupa Padahal kau tahu keadaannya Kau bukanlah untukku Jangan lagi rindu cinta Ku tak mau ada yang terluka bahagiakan dia Aku tak apa biar aku yang pura-pura lupa Tapi tak pernah ku bermimpi Kau tinggalkan aku pergi Tanpa tahu rasa ini Ingin rasaku membenci Tiba-tiba kamu datang Saat kau telah dengan dia Semakin hancur hatiku Jangan datang lagi cinta Bagaimana aku bisa lupa Padahal kau tahu keadaannya Kau kalau untukku Jangan lagi rindu cinta Ku tak mau ada yang terlupa bahagiakan dia Aku tak apa biar aku yang pura-pura lupa Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia Semakin hancur hati diriku Jangan datang lagi cinta Bagaimana aku bisa lupa Padahal kau tahu keadaannya Kau kalah untukku Jangan lagi rindu cinta Ku tak mau ada yang terjadi mata Bahagiakan dia Aku tak apa Biar aku yang pura-pura Lupa Woo, yeah. Bahagiakan dia Aku tertahan Hati ini selalu untukmu Terimalah lagu ini dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak nyata yang ku punya nyala hati yang setia tulus padamu hari telah berganti kini cinta pun hadir melihatmu menandangmu bakal bidadari Henti kinder matamu Manis senyum bibirmu Hitam panjang rambutmu Aku terikat Rasa ini tak tertahan Hati ini selalu

the Nunca então, vou tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karena kau separuhku berbagi suka duka saling mengisi dan menyempurnakan seperti kita tak lagi untuk bersama kenyataan ini oh telah memisahkan kita biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku oh, hati Saat aku masih beranak Cinta ini masih bertahan Untuk selamanya Omong oh, kan Membawa semua sorry. Thank you. 不败。 Kau mendua